लटका चलो फिर चलो पुष्पा पुष्पा बेटा बाहर आई तो आयो पप्पा बेटा पुष्पा मेमन बगेला पुष्पा पुष्पराज कभी चुकेगा नहीं साहब तेरी झलक शर